tempo. Minha vida, aí, Rainha, caminho. Banda outra venda. Tá, indo pra a outra depois. Aguenta tá aí. Tá. E, e tem que abaré, abaré, que deve estar aqui, é